nel mio canale. Era da tanto tempo che non facevo un video simile. Oggi eh, ci affronteremo in un altro piccolo videogioco dei miei tempi. Eh, perché come si vede ho qualche anno in più <laughs> eh, eh, quindi però io sono sempre legato ai miei eh, videogiochi di un tempo eh, perché veramente eravamo entusiasti eh, di combattere no? di, in mare per il bene eh, distruggere i cattivi per far trionfare il bene vediamo eh, se questa volta dopo la venticinquesima mila volta che insomma tento di fare <laughs> un video così eh, che non sempre ci sono riuscito. Eh, eh, vediamo se stavolta, come dire, si riesce a fregare il computer. Detto in poche parole, <laughs> eh, si riesce a fregare il computer, eh, la videocamera, la web, insomma, e il microfono. Eh, inizia, ore, ce l'abbiamo fatto. A chi sto? Livello 6. Inizia. Ore, sempre che vada. E vai... Oh, ah, non ci metto io. Eh. Vai, attacca, attacca, attacca, attacca. quando ero ragazzo non mi facevo scappare uno di questi. Un perché era una, poten una potenza. Boh, con una certa età i DFS <laughs> eh. diminuiscono. eh, diminuiscono e eh, e si diventa e c'è anche nel muoversi abbiamo preso un'altra nuova arma e devo dire che io preferisco sempre i giochi da tavola perché nei giochi di tavola si forma una famiglia si crea gruppo si crea dialogo tra una parola e un'altra eh, e quello preferisco sempre però come non sempre è, è possibile, vai, è possibile una cosa simile, allora come intrattenimento mi dedico anche a queste cose. Certo, non è tutti i giorni, chissà il prossimo, dove sta il mostro? È scomparso il mostro. Eh, eh, perché per, come dicevo prima preferisco sempre i giochi da tavola, cioè giardino, carambola, ping pong. Eh, infatti in, in, parrocchia abbiamo questi giochi da tavola, ping pong, c'è anche qualche gara a volte, qualche torneo. Eh, è perché è lì che si costruisce l'amicizia, si costruisce eh, un rapporto d'intesa, si crea comunione eh, e che stando se, troppo vittoria ora facciamo quest'altra partitella poi via eh, non so voi cioè, è cioè, pulito eh, sotto le orecchie <laughs> cioè, già mi successe queste cose eh. Poi non credi, chi, chi è che non detta che questo non sia un modo anche per, eh, non dica evangelizzare, ma per trattenere i ragazzi anche per far conoscere la figura di Santi, di San Francesco, eh, attraverso un modo nuovo, attraverso l'intrattenimento, no, no, ecco, alla, ecco qua, eh, perché a volte basta poco per conoscere anche delle figure bellissime ad esempio in questo mese nel mese di agosto ci sono delle figure sia spirituali sia umane sia um, mm, esemplari meravigliose eh, ad esempio abbiamo San Domenico oppure iniziando Santo dei primi di agosto, Sant'Affonso. Eh, eh, eh, eh intanto la sua spirituale, la sua umanità, come si, si è vista, le sofferenze, i voli, amare il Signore, infatti ci è trattato sull'amore di Cristo, eh, il suo confessore, questo capì come amava, no, come amava il ministero, c'è San Giovanni Viannetti, Santa Chiara, la mancella, la pianticella di San Francesco, chiamata così, eh, che lei da San Francesco ha avuto questo, questa chiamata. Un'altra figura bellissima, eh, compagno di San Francesco, non compagni insieme, ma è lo stesso periodo. Eh. Lui che era un grande sapiente. Allora, i due ordini, uno divenne ancora oggi, no? Ordine dei predicatori e l'altro il nostro francescano, l'ordine minoritico l'ordine che è nella gente poi sono i vari carismi eh, quei secoli eh, eh purtroppo si sono divisi eh, le varie famiglie ognuno con il suo carattere spirituale ma oltre a queste figure c'è anche le figure di donne sante eh, come sappiamo Santa Teresa Edith Stein, eh, questa donna eh, morta nei campi di concentramento, se non sbaglio. Eh, adesso dottore della Chiesa, eh, con la sua sapienza che ora ce l'abbiamo fatta, vittoria. Eh. Bene ragazzi lì dopo aver fatto questa piccola infarinatura no? eh, di santi, persone, che poi i santi erano persone normalissime eh, eh, come noi, come me certo non c'è nei videogiochi <laughs> eh, ma c'erano altre, altre situazioni eh. Eh, ma anche loro nel, nel loro modo si divertivano insomma oltre a pregare, ad amare a donarsi, a operare bene e poi il loro moto simpatico, di stare insieme. Per sembra Francesco, la fraternità. Ah, questo grande dono, fraternità stare insieme, vivere insieme, avere dei, i, gli stessi ideali, eh, condividere tutte le loro eh, gioie e sofferenze. E questo non è altro che uno dei più grandi doni che il Signore ha, ha ispirato a San Francesco. Eh? E... Eh, e, eh, vabbè, eh, eh no, andare lì. vai, no, vai. Eh. Infatti, si vede, quando parlo dei santi, eh, io sono proprio innamorato dei santi. Eh, infatti faccio la brutta fine. Eh, perché sono così, sono così innamorato di essi che mi dimentico di quello che sto facendo. Ah. <laughs> che a me la figura mi piace troppo. Eh. Vabbè, Gioni, vi saluto e ci vediamo al prossimo appuntamento speriamo presto così vedete questa piccola infarinatura giusto per nominare alcuni nomi eh, senza essere pesanti, noiosi insomma che eh, si, fate sempre sti prediche e cose varie eh, invece in maniera così solo se a titolo informativo esistono queste persone eh, io penso in un modo semplice bello insomma eh, di conoscere un altro mondo. Eh, mettiamo così, ti conosco un altro mondo. Eh, vabbè, vi saluto, vi abbraccio, è stato un piacere stare con voi. Eh, da FratWeb, un FratWeb, FratWebian saluto che scende dalla montagna, questo questo che vi saluta. Wow, è che sono un buono poeta. <laughs> Tchau, Berlim. Tchau.